नमस्कार मैं नीरज कुमार राठौर घमासान डॉट कॉम इंदौर से आज सीआईआई के वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं मोइल इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है डी खान साहब जो कि वहाँ पर सीनियर परचेस मैनेजर हैं खान साहब मोइल इंडिया लिमिटेड कब से काम कर रहा है क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही है आपकी देखिए हमारे मोइल में करीब करीब पचास साल से ज़्यादा हो गया है ये पहले सी के नाम से जाना जाता था सेंट्रल पावर कंपनी हुई उसके बाद में मैंगनीज जोन इंडिया लिमिटेड हुआ आज हमारा कंपनी मॉइल लिमिटेड हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और हमारा माइनिंग उद्योग है और हमारे यहाँ दस खदानें हैं जिसमें दो ओपन कास्ट है और नौ सात सात खदानें जो है हमारी अंडरग्राउंड माइन से और हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मैंगनीज ओर है और ये मैंगनीज ओर जो है ये हमारा भारत का करीब करीब 60 परसेंट मैंगनीज की खपत जो है वो हमारे थ्रू होती है we supply manganese to India around sixty percent of manganese to India वो और हमारा मैंगनीज जो बाहर एक्सपोर्ट भी होता है अभी माइनिंग को लेकर आ, कुछ हेजार्टस कुछ घटनाएँ भी हुई थी कि कुछ श्रमिक लोग कहीं फंस गए थे आपके यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर क्या आपकी पॉलिसी है और क्या चल रहा है आपकी कंपनी में सेफ्टी रिलेटेड पॉलिसीज तो हमारे यहाँ पर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड मॉयल लिमिटेड में तो ऐसे हादसे बहुत कम हुए मतलब नहीं के बराबर हुए हमारे यहाँ सेफ्टी पॉलिसीज बहुत अच्छी है हमारे वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है और उनके हेल्थ के बारे में भी पूरा ध्यान रखा जाता है ऐसे कोई मतलब फैटल एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए नहीं के बराबर नहीं हुए तो ये सब जो आप बता रहे जहाँ पर एक्सीडेंट्स शायद कोल माइंस में हुए हमारे यहाँ नहीं ये हमारे आपकी कंपनी की कुछ सी एस आर एक्टिविटीज़ भी चल रही है क्या हमारे ट्राइबल एरिया में हमारे कंपनीज की सी एस आर एक्टिविटीज़ हमारे अगर माइनिंग्स में जाएंगे तो वहाँ के आसपास के जितने गांव जो हैं वहाँ पे हम लोगों ने गोद लिया हुआ है और वहाँ पे हम लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं हॉस्पिटल्स बनाए हैं और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं वेलफेयर कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं सीएसआर के अंतर्गत सीएसआर के अंतर्गत हम लोगों ने एम्बुलेंसेज दी हुई हैं मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में एम्बुलेंसेज वगैरह हमने दिए हुए हैं जो इंटरनेशनल जो मार्केट है मैगनीज का उसमें तो इंडिया की क्या रैंक है और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कौन कौन कॉम्पिटिटर हैं एक्सपोर्ट में क्या पोजीशन है अपनी अभी आज की तारीख में एक्सपोर्ट में तो हम लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर तो एक्चुअली देखा जाए तो चाइना ही है हमारा सबसे बड़ा अदरवाइज मैगनीज की खपत जो है वो स्टील के डिमांड के ऊपर हम लोग काम करते हैं जितना ज़्यादा स्टील का डिमांड होता है मैगनीज की खपत खपत उतनी ज़्यादा होती है सीआईआई के वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम में आप आए जी और इसमें S C S T entrepreneurship के लिए एज़ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी टेंडर निकलते हैं उनको बाकायदा आरक्षण भी मिला हुआ है तो आपके यहाँ पर जितना भी आ, प्रोक्योरमेंट जो आपकी पॉलिसी है उसमें क्या एस सी एस टी के एंट्रप्रनर्स को फ़ायदा हुआ है वास्तव में देखिए जहाँ तक के एम से ताल्लुक जो है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जितने हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 25 परसेंट हमको total turn total annual purchase का हमको 25 परसेंट जो है वो हमको एम से लेना है हम लोग करीब करीब 40 परसेंट टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं मगर जो एस सी का जो टारगेट है 4 परसेंट का जो अचीव करना है वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एस सी एस टी ऊपर नहीं आ रहे हैं उन लोग मतलब शायद या तो एजुकेशन की कमी है कम्युनिकेशन की कमी है लैक ऑफ अवेयरनेस है ये हो सकता है S C S C S T entrepreneurs ऊपर नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है तो ये थे मोइन लिमिटेड के डीआई खान साहब हमारे बीच में सीआईआई के वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम में आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी मैगनीज के बारे में जो कि इतना जनरलाइज टॉपिक नहीं है आपने घमासान की टीम को अपना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच